රයිට uh, මංගතන්න මේ අංජූ දැන් අද දවස අපිට හරි uh, විශේෂ දවසක් මොකද දැන් අපි සාමාන්‍යෙන් හැමදාම uh, දවස්ස පටන්ගන්නකොට උදේ නැකිටට පස්සේ අපි කල්පනා කරනවා අපේ ළඟම ඉන්න අයගේ කාගෙද උපන්දින තියෙන්නේ. නැත්තම් දවසේ විශේෂත්වයන් මොනවද? එමනට අද දවස කොහොමද අපිට උදාවෙන්න මොනවගේ දේවල් එක්කට මොනවද වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඔහොම කල්පනා කරන් කල්පනා කරන් ඇද්දි හිතට දැනනු අපේ ළඟමින් අයකේ උපන්දින තිරණ අපි අනිවාරෙන් සුබ පැතුමක් එකතු කරනවාම තමයි. ඇත්ත. හරි අන්න ඒ වගේ අපේ හිතට දැනනු අපි ළඟම ඉන්න කෙනෙක්ගේ උපන්දිනයක් මම ඉන්න කෙනෙක්ගේ කියලා කිව්වේ එතුමා මේ වෙනකොට අපේ අවාසනාවට මීට ටික දවසට කලින් අපි අතරින් සමුගත්ත හැබැයි තාමත් අංජු අපිටනම් එතුම අපි අතර ඉන්නවා අද හිටියන හරිම ලස්සන් දවසක් වෙයි මිටඩිය ගොඩක් දෙවල් ලස්සන කතා කරන්න පුළුවන්ගේ එනිසා ඒ අඩුව පිරිමහ ගන්න අපි කතා බහට සම්බන්ධ කරගත්තා එයත් එක්කම හිටපු තවත් විශේෂ කෙනෙක් ඒ උපදදිනට සුපපතන්න ඒ වෙන කවුරුත් නෙමේ රටක් ආදරය කරන වෙනදරත් වඩා වැඩියෙන් අපිට ඔහු නැති අඩුව දැනෙන ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙකේ සමුගැනීමත් එක්ක බොහොම දුක් වුණා. ඒ තරමට මේ සමුගැනීම අපි හිතුවත් නැතිවිදිට අපේ හිතට දැනුණු වැදුණු රිදුණු දැනක් වුණා. එවන කවුරුත් නෙමේ ජිප්සිස් නායක සුනිල් පෙරේරා. නැත්තං කවුරුත් දන්න සුනිල් අය. තින් සුනිල් අය ගැන කතා කරන්න කොරීන් අල්මේදා තරම් තවත් කෙනෙක් හිදී කියලා අපිට හිතෙන්නේ මොකද මේ දෙන්න ගොඩක් සමීප අවුරුදු ගණනාවක් සංගීත ශේත්‍රයකට වැඩ කටයුතු කරපු දෙන්නෙක් අපි ඇත් එක කතා කරමු ඒ මතකය ගැන කතා කරමු අද වගේ දවසක එක ගොඩක් වටී කොරින්නක්කා ඔව් වකීල් අයිබෝවන් අයුබෝවන් ඔබ දෙපලටම අංජුටත්වාටත් අයිබෝවන් අයිබෝවන් දැක් මේ අංජු කිව්වකාරණය හරි කොරනක් මංහිතන්න අපි දැකලා තියෙනවා අපි පුද්ගලිකවත් දැකලා තියෙනවා අපි මාධ්‍යවලනුත් දැකල තියෙනවා ජිප්සිස් සුනිල් අයිය කිව්හාම ඒ සුනිල් අයියගේ ගීත සහ ඒ ගමන සහ ඒ සියල්ලත් එක්ක අර හිටපු කෙනෙක් තමයි ගහට පොත්ත වගේ කොරිනොල් මෙද කියර කියන්නේ ඉතින් ඔව අනිවාරයෙන්ම ඇත්තටම මම බෑන්ඩ එකේ නයාමක ගයිකාවක් හැටියට අවුරුදු එකොළහ මාරක දොළහකට කිට්ටුවෙන්න කාලයක් මං වැඩ කරා ඉතින් ඒක දීර්ඝ කාලයක් දශකයකටත් වඩා වැඩි කාලයක් ඉතිං ඒකේ ගොඩක් මේ ගොඩක් ලොකු ලොකු ලොකු අපි දේවල් කරා බෑන්ඩ එකක් හැටියට නමුත් අම කටියම කියනන ජිප්සිස් කියන සුනිල්ලය සුනුල්ලය කියන ජිප්සිස් තමයි කවරු බෑන්ඩ එක හිටියත් මේ ආවත් ගියත් ඒක එහෙමම තමයි හැමදාටමත් තිබුණ හැමදාටම ඉස්සර ඉස්්‍රහටත් තියෙන්නේ නමුත් ළඟින්ම ඒ වැඩ කරපු ඒ කෙනෙක් හැටියට ළඟින්ම හිටපු කෙනෙක් හැටියට මට මට නං හිතෙන්නේ සුන්ලා තාමත් ජීවමානව අපි අතර ඉන්නවා කියලා එම පීලි එකක් ඕ එතවට මේ සුනිල්ලය සාමාන්‍යෙන් දැන් ජීවත්තලා ඉන්න කාලේ උපන්දිනය දවසට මොනද කර කරනක්කේ එයා ඉතින් ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ උපන්දිනයටත් නෝමල් දවසරටත් හැමදාටමත් කරේ චැරිටි වැඩ තමයි මේ අනිත් අයට හැම වෙලේම කොහොමද මොකද්ද උදව් කරන දේවල් තමයි ගොඩක් කරේ නමුත් එයාගේ බර්ත්ඩේ එකට ගොඩක් මම දන්න තරමින් ඒ කාලේ ඉඳලම ගොඩක් ඒ වගේ එක එක හෝම්ස් වලට එක එක නැති බැරි කට්ටියට වැඩි වැඩිපුරම අවධානය යොමු කරනවා ඒ දවසේ හැබැයි අද අද අද අනිවාර්යෙන්ම ඒ අතරින් ඉතින් මේ මේ පවුලේ ගලන්ගේ පවුලි උදවයත් එක් ඔක්කොම එකතු වෙලා ෆන් එකකුත් ගන්නවා. ඉතින් සුන්ලා කියන්නේ හැමතිස්සම <laughs> ජොඩියේ හිටපු ජොඩියේ හිටපු චරිතයක් නේ. අනිවාර්යෙන් මං කියarget එක තමයි දැන් අංජු මේ අනිවාර්යෙන්ම සුන්ලාද හිටියා නම් සාමාන්‍ය සුන්ලා ටික අල්ලගන්න අමාරුයි උපන්දින දවසට මොකද අපිත් අවුරුදු ගාණක් සමහරලාට කතා කරලා තියෙනවා. නමුත් සුබ පතන්න කතා කරන්න ටිකක් අමාරුයි. තරම් එදාට කාර්යබහුල වෙනවා. ඉතින් <laughs> දැන් අද හිටියා නම් කොරින්නක්ගේ මට හිතෙන්නේ මෙතන මෙතන එහෙනම් රස කතාවලින් පිරෙනවා. දෙකක් නෑ අනිවාර්යෙන් ඉතින් දැන් අපිට සමාජ මාධ්‍ය දිහා අපි සෝෂල් මීඩියා දිහා බලපුවාම අපිට පේනවනේ එක එක්කෙනාගේ කතන්දර සුනිල්ලා ගැන දැන් සමහරක් අය මං පෝස්ට් එකලා තියෙනවා මේ පළවෙනිදා කතා කරලා කිව්වලු මගේ බර්ත් එක මේ සෙප්තැම්බර් 14 ඉතින් මේක කරන්න ඕනේ මට account number එක වන්ද අරක වන්ද ඉතින් එයා කලින්ම සුනිල්ලා හරිම methodical හරිම හැම් ඕනම දෙයකට කලින්ම ලකලෑස්ති වෙලා ලස්සන්ට අර කිසිම ප්‍රෙෂර් එකක් එකක් නැතුව වැඩ කරන චරිතයක් සුල්ලා කියන්නේ තින් අපි ගොඩාක් දෙවල් ඉගෙන ගත්තා මම විශේෂ බෑන්ඩ් එක ඉන්න කාලේ මට විතරක් නෙමෙයි බෑන්ඩ් එකේ අනිත් මෙම්බර්ස්ලාත් අපිට ගොඩක් දේවල් ඉගෙනුවා විශේෂයෙන්ම මම මම මේක කලිනුත් කොයි හරි තැනක මම මේ සුල්ලා මැරුණන් පස්සේ මම කිව්වේ විශේෂයෙන්ම මම මට අදටත් ඒ පාඩම විශේෂෙන්ම මේ කොවිඩ් කාලේ ඒක තේරෙන කාරණය තමයි මුදල් කළමනා කරණය කිරීම ගැන හොඳ පාඩමක් ඔගන්නල දුන්න මොකද අපි මම දෑනකට ජොයින් වුණ අලුතෙක්කිවේ සංගීතය තමන්ගේ මුල් රැකියාව හැටියට කරනවා නම් කරනවා නම් එතකොට මේ මුදල් කළමනාකරණය හරියට කරගත යුතුයි. මොකද අපි වගේ කට්ටියට කම්පනිහක රාජ්‍ය මේකක වැඩ කරනවා වගේ අපිට EPF ETF ඒ වගේ දේවල් අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. පසුව නිකන් ජීවිතේ අර වයසක වයසට ගියාම භුක්ති විඳින්න කිසි දෙයක් අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. අපේම සල්ලි වලින් තමයි අපි දේවල් ඉතිරි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මට මේ කොවිඩ් කාලේ දිසා පේසියෙන්ම හරි විශාලමට දැනෙනවා එක මොකද අපි දැන් වැඩ නොකර දැන් අවුරුද් දෙකට කිට්ටු කාලයක් අපික්කොම ගෙවල්වලට වෙලා ඉන්නේ මේ කොවිඩ් කාලේ ඉතාමත්ම ඒ වගේ ගොඩක් ආදර්ශමත් හොඳ පාඩන් අපේ බෑන්ඩ එකේ මෙම්බර්ස්ලට ඔක්කොමල්ලට සහ එයාගේ වට ඉන්න යාලුවන්ට හැමෝටම හැමතිස්සම උගන්නනවා උගනලතිපු දේවල් තමයි රයිට් හෙමනං ඉතිං අද වගේ දවසක අපිට ඉතින් සුනිල්ලාය ඉන්න තැනක මට නම් ඇත්තනම කලින් කිව්වාගේ ජීවමානව තාම ඉන්නවා හිතෙන්නේ ඉතින් එයා ඉන්න තැනක මන්දන හොඳ තැනක එයා ඉන්නවා අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් හැපි බර්ඩ්ඩේ හැපි හැපියස් බර්ඩ්ඩේ to you සුනිල්ලාය කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ අපිත් එක්ක එයා සියලුම මේ කට්ටියත් එක්ක එයා මරණන් පස්සේ තේරෙනවා කොච්චරක් මිනිස්සුන් එයාට ආදරේද කියලා ඉතින් ඒක තමයි අපි ගෙනියනකොට ගෙනියන්න තියෙන ලොකුම දේ ඉතිං ඒක කාටත් මංහිතන්නේ ඒක දැන් පේනවා ඒක දකිනවා සීරු දෙනාම ඔව එහනම් කොරේ නක්කා බොහොම ස්තුතියි ටිකක් කාරි බහල වෙලාවක අපිත් එක එකතු වනාට බොහොම ස්තුතියෝ දෙබලටත් හැමතිස්සේම මම මේ පොඩි පොනි පොඩි පනිවිඩියකින් මං නිමා කරන්න සුනිල්ලායගේ මේ මරණය දැන්වත් අර මං මන් අලින් උත් කියනවා මන් අහගෙන කොයි හැරි ඉන්ටර්විව් එකක මේක හරි අඩු ගානේ පාඩමකට ගන්න වැක්සිනේෂන් එක අනිවාර්යෙන් ගන්න වැක්සිනේෂන් එකෙන් Tamanට කොරෝනා හැදෙන්නේ නැත්තේ නෑ නමුත් හැදුනහම අඩු ගානෙන් ඒකෙන් ප්‍රතිශ ගොඩාක් ලොකු ප්‍රතිශතයක සුවවීමක් කියන්නේ ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් නිකන් නිකන් අපරාධයේ Tamanගේ ජීවිතය ඔහේ නාස්ති කරන්න එපා මේකෙන් අඩු ගානේ පාඩමක් ඉගෙන ගන්න සියලු දෙනාම ඇද්දක වැඳලා ඉරනවා ගිහිල්ලා වැක්සිනේෂන් එක ගන්න පලීස්. අනිවාර්යෙන් අක්කේ බොහොම ස්තුතියි මම කතා කරන්න එකතු වුණාට නලින ඒක අපේ අපේ ඉන්ටර්විව් එකදීමයි කිව්වේ අපිත් එක්ක කතා කරපු දවසකම මේ ආ එහෙමද ආ මම දැක්කා ඔව් බොහොම ස්තුතියි නංග ඔබතුමියට සම්බන්ධ වුණාට අපිත් එක්ක කතා බහන්න එකතු වුණාට පරිස්සමෙන් ඉන්න ඔය දෙපළා thank you අනිවාර්යෙන් අනිවාර්යෙන් අනිවාර්යෙන් එහෙමනම් මේ අපි සුනිල්ලාට ප්‍රාර්ථනා කරනවා තාම තාම තාම සුන්ල ඉන්න අපිට නම් තාම සුන්ල ඉන්න ඉතින් ඒ නිසා සුබ උපන්දිනයක් වම තාම අපි ළඟ තාමනම ඉස්සරහටත් හැමදාටමත් අපිත් එකෙදි මේ වගේමින්දී සුන්ලයි ඔයාට සුබම සුබ උපන්දිනයක් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනය කරනවා. මොකද අපේ හදවතේ තාම ඔයා නැති වෙලා නැහැ. කොහොම වුණත් ජීවිතේ කොහොම විසඳුණත් ඔයා අපි එක්ක ඉන්නවා. ඒ නිසා සුබ උපන්දිනයක් වේවා.